はい皆さんこんにちは話題鼓奏者の大橋亮介ですさあ今回は速いリズムを打つ方法を皆さんにご紹介いたします速いリズムというのはこんなリズムですやってみましょうます、速いリズムを打つ時は大事なポイントが一つありますそれは 指を使うということです指を使って速いリズムを打つ練習方法を今日は皆さんにご紹介いたしますそれではまずバチをこんな風に持ってください親指と人差し指で、えー、輪っかを作る感じですキュッと握ってくださいそして残りの指中指薬指小指はバチに触れてください えー、バチについているという感じですそして、えー、こんな感じで握ってくださいこんな感じですこんな感じででこんな感じでバ、えー、手を握るとバチが動くと思いますこんな感じですで指を使う時はこういう動きが、えー、重要になってきますこの指でございますイメージとしては ここに今バチが動いているんですけれども、ここに太鼓の湖面がある感じです。こんな感じで打ちます。今も分かりやすいかな。こんな感じです。で、この、えー、速いリズムを打つときは、この動きがとても重要になります。それでは、この動きを使って太鼓を打ってみましょう。 太鼓を打つ時は、えー、こういう反発がある、えー、特にある締め太鼓がおすすめですもし締め太鼓がなければ、えー、長胴太鼓の端の方を打つと、えー、やりやすいかなと思いますこんな感じで打ってみますではいきますこんな感じです できるだけ肘は使わないようにしましょう。そして手首も使うんですけれども、手首を使って打つというよりかは、指を使ってえ打とうと思ったら手首も動いていたぐらいの意識でいいんじゃないかなと思います。こんな感じです。 練習するときは、タカタカタカタカって打ったり、タンタカタンタカ、もしくは好きなリズムを速いテンポで打ったりするのも練習になるんじゃないかなと思います。それでは、以上です。